सुखी जीवन के लिए सुबह सुबह क्या करना है आदरणीय शिवानी दीदी कहती हैं सुबह एक घंटा खुद के लिए देना है सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले बस ये करें और जीवन बदल जाएगा परमात्मा तेरा शुक्रिया मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ मेरा आज का दिन सुख शांति खुशी से भरा है मेरा आज का दिन दुआओं से भरा है सुबह सुबह डेली करना स्टार्ट करें और सुबह सुबह ऐसे वाले मैसेजेस नहीं देखने हैं सुनने हैं पढ़ने हैं जो गलत हैं खुद का मन का बहुत ध्यान रखना है दूसरा हम जो खाते हैं पीते हैं उसका ध्यान रखना है अगर घर में किसी को भी चिंता है डर है अशांति है आप खाना बनाते हैं उसमें डालते जाओ परमात्मा की शक्तियाँ इस खाने में कूट कूट कर भरी हैं ये खाना खाना नहीं प्रसाद है हमारा घर स्वर्ग है डालते जाओ उसमें हमारे रिश्ते बहुत सुंदर हैं हमारे बीच एकता है हमारे बीच सम्मान है अगर ये नहीं किया तो अपनी चिंताओं में उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम क्यों है अगर ये सोचते हुए खाना बनाया तो प्रॉब्लम क्या होगी बढ़ जाएगी क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन तीसरी चीज़ जो घर में आती है वो है धन धन कमाते समय थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं करना धन बहुत साफ आना चाहिए घर में क्योंकि धन से अन्न खरीदा जाता है अन्न का असर मन पर होता है और मन का असर तन पर होता है इन चीज़ों में कभी कोई गड़बड़ नहीं करनी अगर ये सब सही चलेगा तो भाग्य में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी इन चीज़ों में कहीं पर भी गड़बड़ की तभी भाग्य में प्रॉब्लम आती है ओम शांति